ei vitsi, mä oon päässä. Sisään. Anteeksi kauheasti, kun mä oon myöhässä. Mä joutuin ruuhkaan. Ja mä oisin kyllä lähtenyt aikaisemmin, mutta kun se ruuhka. Joo, no sä oot aika paljon nyt myöhässä. Että mä annan sulle nyt suullisen varoituksen, että seuraavasta kerrasta tulee kirjallinen varoitus. Okei. Okay. Että tätä ei saa jatkua. Joo, mä ymmärrän. Mm. No,